Astu peremmälle. Harppaa kynnyksen yli. Avaa silmäsi ja näe mahdollisuudet. Yhdessä kaikki on mahdollista. Osaamisen jakaminen on voima, joka tekee meistä yhdessä vahvempia. Osaaminen on hieno matka ja upea päämäärä. Meidän kanssamme voit tehdä ja luoda. Kehitä kilpailukykyäsi ja elä unelmasi todeksi. Olemme avoinna hakijoille ja yrityksille läpi vuoden. Kaikki alat ja koko elinkaari. Uusi tapa toimia yhdistää sinut, opettajat ja työpaikat. Lupauksen joustavuudesta lunastamme yhdessä työelämän kanssa. Laitetaan pallo peliin. Vuoropuhelu ja parempi ymmärrys luo pohjan tehokkuudelle. Kun mahdollistamme, myös luotamme ja kannustamme. Tulokset tehdään sitouttamalla ja vastuuta kantamalla. Haluamme olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö. Me yhdessä olemme OSAO. Yhdessä kaikki on mahdollista.